Oi gente, então, hoje eu tô trazendo um tutorial de maquiagem da Alice uh, O link dos produtos vai estar tá tudo na descrição do vídeo E esse tutorial é mais ou menos como eu faço cosplay Então se você gostar e se interessar, aí fica a seu critério querer fazer ou não, tá? Música

Thank you. We'll be right back. Então, gente, esse foi o tutorial. Espero que tenham gostado e sido útil para vocês, né? E assim eu costurei completo.